La reconversión monetaria es una medida típica en economías inflacionarias o hiperinflacionarias, como en el caso de la Alemania de la posguerra en 1948, de la Francia de 1959 y de países en América Latina como Brasil, Bolivia o Argentina en diversos momentos durante varias décadas en el caso de Venezuela, viene a ser el reconocimiento explícito de unos niveles históricos de hiperinflación cuyos indicadores no han sido divulgados oficialmente desde diciembre de 2015. Sin embargo, una reconversión monetaria es un proceso hiperinflacionario que de no ir acompañado de otras medidas de reforma económica, en realidad no solventará la crisis. Para ello conozcamos cuáles han sido los dos procesos de reconversión monetaria que ha tenido Venezuela y su efecto en las declaraciones de impuestos sobre sucesiones. Todo esto aquí en el tip sucesoral. Los espero. Buen día mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del Tip Sucesoral. Estamos en un mes especial, en el mes aniversario de Sociedad que llegó a sus 11 años de existencia el pasado primero de julio. Y también estamos en el mes aniversario del primer curso de sucesiones dictado por este servidor un 18 de julio del 2009. Por ello, tendremos mucho material de calidad en nuestro canal de YouTube. Por ello, suscríbete y activa las notificaciones para que estés pendientes de todos nuestros contenidos. El día de hoy conversaremos sobre un tema económico y su consecuencia en el trámite de la declaración de los impuestos sobre sucesiones como lo es la reconversión monetaria. La reconversión monetaria 2008 fue anunciada en febrero del 2007. Esto implicó la reexpresión de la unidad del sistema monetario venezolano, el bolívar, al dividir su valor facial entre mil. Esto supuso la emisión de nuevos billetes y monedas y el uso de una nueva denominación como fue el bolívar fuerte. La implementación de la reconversión se realizó a partir del Decreto Ley de Reconversión Monetaria dictado bajo la vigencia de una de las varias leyes habilitantes que la Asamblea Nacional aprobó a favor del entonces presidente Chávez, publicada en la Gaceta Oficial número 38.638 del 6 de marzo del 2007 y a través de cuatro resoluciones del Banco Central de Venezuela sobre la reexpresión monetaria y el redondeo, los cheques, los aspectos comunicacionales de la reconversión y la reexpresión de obligaciones y la doble expresión de precios. La reexpresión de la moneda se hizo efectiva a partir del 1 de enero del 2008. Para diciembre del 2007 había en circulación 6.944 millones de monedas y billetes del cono monetario de bolívares antiguos que saldría de circulación ya para el 16 de mayo del 2008, cinco meses después de comenzar la reconversión, se había logrado sacar de circulación 84% de los billetes viejos y poner a circular 900 millones de nuevos billetes. El gobierno de la época señaló que la medida daría mayor eficiencia al sistema de pago en el país, que consolidaría la confianza en la moneda nacional y produciría efectos psicológicos positivos en la expectativa de las personas, pero en la realidad los efectos del proceso mostraron que la reconversión de 2008 no fue efectiva, pues la inflación siguió aumentando de manera progresiva, lo que indica que se fue perdiendo cada vez más confianza en el bolívar fuerte. El gobierno actual anunció en el mes de marzo del 2018 en cadena nacional que había tomado la decisión de firmar, anunciar y activar una reconversión monetaria necesaria para la economía venezolana y se decidió reducir tres ceros a la moneda en una primera instancia. Meses después, en junio de 2018, el gobierno informó también en cadena nacional la supresión no de tres, sino de cinco ceros a la moneda nacional y la reconversión al llamado Bolívar soberano. En consecuencia, dicho nuevo cono monetario iba a incluir 10 piezas, 8 billetes que van desde 2 hasta 500 bolívares y dos monedas de 50 céntimos y un bolívar. Esta medida se hizo efectiva a partir del 20 de agosto del 2018 con la nueva reexpresión de nuestra moneda. La medida lamentablemente no pudo contra la hiperinflación que sufre el bolívar y hasta la actualidad este cono monetario ya no está en vigencia y se tuvo que emitir 6 nuevos billetes en dos tandas de 3 billetes cada uno que van desde 10.000 hasta un millón de bolívares. Ahora veamos cuáles son los efectos de la reconversión monetaria en las declaraciones sucesorales. Las medidas y cambios a nivel económico de las reconversiones monetarias han hecho que en dos ocasiones hayamos tenido que reexpresar los valores involucrados en la declaración sucesoral, tales como bienes, pasivos, unidades tributarias, tributos, etc. En la primera reconversión del 2008 pasamos de llamar a nuestro signo monetario de Bolívar a Bolívar Fuerte, que no solo significó el cambio de nombre, sino también de equivalencias. En caso de los bienes, por ejemplo, si un apartamento tenía un valor de 175.500.250 bolívares, este debía reexpresarse en la planilla como 175.500 bolívares fuertes con 25 céntimos. Esto debido a la equivalencia que un bolívar fuerte era igual a 1.000 bolívares de los antiguos. Lo mismo pasa tanto con los pasivos como con los valores históricos, que son los valores que aparecen en el título de propiedad de un inmueble cuando el difunto lo adquirió en vida. Un ejemplo de ello es si un inmueble adquirido en 1988 le costó al difunto la cantidad de 350.500 bolívares, entonces se debía expresar en la declaración como 350 bolívares fuertes con 50 céntimos. Otro ejemplo fue la unidad tributaria. En el momento que ocurrió la reconversión, es decir, el primero de enero de 2008, la unidad vigente para el momento era la del 2007, la cual tenía un valor de 37.630 bolívares de los antiguos y con la reconversión quedó reexpresada en 37 bolívares fuertes con 63 céntimos. Un dato curioso que hay que acotar es que durante la vigencia de esta reconversión, la declaración del impuesto sucesoral cambió de un sistema manual protagonizado por la planilla F32 y sus 7 anexos a un sistema en línea a través de la página web del CENET que genera la planilla DS99032, donde este último sistema ya estaba adecuado a la expresión del Bolívar fuerte. En la segunda reconversión, la del 2018, se tuvo que volver a reexpresar nuevamente los valores tal cual como ocurrió en el 2008. Ahora con la situación que un bolívar soberano es igual a 100.000 bolívares fuertes, llamado comúnmente como bolívar nuevamente. En base a esta equivalencia, se debía reexpresar los valores de activos pasivos y tributos. En esta nueva reconversión no solo trajo como consecuencia la reexpresión de los valores antes mencionados, sino también hay que decir que causó cierta confusión entre usuarios y profesionales, incluyéndome, sobre la situación de la unidad tributaria que al ser nuevamente reexpresada, sus valores quedaban por debajo de la denominación monetaria legalmente aceptada, como lo es un céntimo o la comúnmente conocida puya, que es el equivalente a una centésima de bolívar. Esta duda surge a raíz de la resolución número 180702 del Banco Central de Venezuela, que son las normas que rigen el proceso de conversión monetaria que fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 41460, de fecha 14 de agosto del 2018. En dicha resolución, en su capítulo 2, que trata de la reexpresión y el redondeo, en la parte infine del artículo 3 se indica que cuando por efecto de la división entre 100.000 resulte un número cuya parte entera sea igual a 0 y la parte decimal sea inferior a una centésima, el precio unitario se, redondeará a un céntimo, o lo que es lo mismo, a una puya soberana. Por ejemplo, la unidad tributaria vigente al momento que se implementa la segunda reconversión monetaria tenía un valor de 1.200 bolívares fuertes, el cual al expresarse se quedó en 0,012. Tal vez este pueda verse aceptable, pero este era el valor más alto en ese momento. Pero díganme algo, ¿qué ocurría con los valores más pequeños, como por ejemplo la unidad tributaria del 2007? ¿Mm? Este tenía un valor de 300 bolívares fuertes, pero con la reconversión quedó en 0,003. Según la resolución del Banco Central de Venezuela, estos valores debían reexpresarse únicamente a un céntimo de bolívar, por lo que se podría suponer en colectivo, repito también, incluyéndome, a una virtual desaparición del sistema de los valores de la unidad tributaria que se remontan a 1994, dando una especie de reinicio desde el momento en que se fije una nueva unidad tributaria post reconversión monetaria. Si desean saber más cuál fue el desenlace sobre esta situación de la reconversión monetaria y la unidad tributaria, háganmelo saber aquí en la caja de comentarios para saber justamente qué ocurrió. Otro valor que se vio afectado de plano con la segunda reconversión fue el valor llamado valor histórico o los valores que aparecen en el título de propiedad de un inmueble cuando el difunto lo adquirió en vida donde si un bien inmueble tiene un precio de venta en el título de propiedad por debajo de un millón de bolívares antiguos, por ejemplo, inexorablemente iba a expresarse con el valor de un céntimo de bolívar soberano, no importando la cifra que se lea en dicho título de propiedad. Mis amigos, como pueden ver, son muchas las consecuencias y las afectaciones que han tenido estas medidas económicas en nuestras declaraciones de impuesto. Lo importante es leer, estudiar, e investigar para no cometer errores en el trámite y obtener la solvencia que será necesaria para la comunidad de herederos que se necesita. Estos son otros factores que nos permiten concluir que las sucesiones son únicas, jamás serán similares unas con otras, siempre recuérdenlo. Agradecidos mis amigos con ustedes, mis estimados, por seguir nuestros contenidos. Te invito a que te sigas formando y si te ha gustado este video, regálanos un like jurídico. Esto nos impulsa y nos apoya a seguir trabajando y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Mis amigos, les deseo que tengan todos un buen día. Hasta aquí el TICS Oral.